السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم صادق من قناة Geeks Middle East آه اليوم راح نسوي فيديو عن Lords of the Fallen لعبة توا طالعة على ال PS 4 الناس وايد يشبهونها بال Dark Souls انا ما كنت يعني لهالدرجة اوكي في Dark Souls هيثم كان متخصص في دارك سولز اوكي بس قلت قالوا لي هاي اسهل فاشتريتها وقلت يلا خلينا نبدي زين فراح آه، اول مرة بطلها ما اعرف اللعبة شلون ما اعرف شنو المميزات اللي فيها فراح العبها مثلي مثلكم والكومنتري اي جس يمكن اسك المايك لفتره فتره بس بنشوف اوكي فخلنا نبدي اوكي يلا New game لحظة خلينا نروح على الاوبشنز نخلي ال subtitles يس يس شو السبتايتلز اوكي يلا خلينا نشوف سالفة اللعبة اوه من بدايتها ماجيك تايب سelection سولس موشن كلود تراكس انمي اتنشن تقف اوكي اعتقد بروح حق هاي ما ادري ليش بس اللون الازرق مريح اوكي فبعدين نشوف شو يصير راح اخذ هاي اكوبمنت سلكشن راح اخذ cleric بعد اوكي يلا خلينا نجرب fallen god, creator and destroyer of worlds, hear my vow. <laughs> Then our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth the price in blood. We made it. Let's get to work. It's quiet even for a monastery. Hold on. ولتها في باتل فخلنا نشوف شو السالفه نستخدمها عشان نمشي طبعا اوكي وصلنا first rule of combat focus now focus your senses R3 اوبا كيف ال1 يصد the same roads they can be staggered like the mirage now this is the perfect time for a strike try fast hit with R1 okay Posadena trapne. Combo hit. Okay. Vision's also perfect. Okay, so roll. Heavy strikes <laughs> Okay. Alright. خلينا نجرب. Confirm with an R2 now. Okay. يلا خلينا نشوف شو السالفه الحين او من اولتها اوبن زين اوب ام يا اوكي هاي بدايتها وشو كان البلوك بس ما قاعد اوكي كذي اول رايت فاول شي لازم نضرب ار 3 بعدين نقدر نسوي لوك او نقدر نصد شكله ما يستاهل اوكي اوكي ها صدينا صدينا اوكي يلا بلوك والدرع اللي ورا ظهري سبايدر يعني 들어봐 뭐니? It is in me, and it is changing me, my skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first. Then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Dur atlamayın. No. No. Mustafa. No. Arabayı. İşte weak. Okay, block. Zeno. Okay. على بطيء. أو ابي potion عندي potion بس شلون استعمله؟ يسار تحت يمين فوق لا مثلث مربع اوكي مربع alright خلينا نكمل These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. It's sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. Their smell. It's like fire and death are creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spatters. The survivor hit my arm. It burned and burns deeper into me. كسر شيء الاشياء جود هارد شورت يفيد منه بعدين انت شنو؟ في شيء طائر هني apart from using consumables we cannot toggle the لا لا لا لا استخدمها صديته اشكره صديته كذاب ها اخ غريب بعد هالشي بيذبحني يمكن هاي شوي اقوى مني اوب اول مره اموت من البدايه نرجع will try to spare you the inconvenience of my death. How will we find Antanas once we're inside? The man we are looking for. So far, I've seen only... Antanas would give his life to protect his people. Then, uh, I'm looking. اوه اوكي رجع فالاعداء يرجعون شو الفايدة من الدرع اذا بتعور دمرتك ما راح تحت في اثنين في اثنين اثنين No, Da, hadi nu. رجعوا لي ال potions ها يعني نفس ال خشي وراي موت يا عيو الوقت الحين Easy اوكي ما يعرفون اللي بعد ولو يوقف وقف لا ها طيب استانست؟ تعال انا بعد ايوه بس إيه. زين كمل آه تهني مساحة هالشيء الأسود اللي ما أدري ايش فايدته. الحين يطلع لي القوي؟ experience. But how can I emphasize so much Dark Souls. خلاص عليك يا طيب نص طاقتي ها ذبحته بس شنو استفدت ما ادري غير الاكس بي يعني وصلنا فوق وبس يعني It's locked. أدري locked. How do you Damn open the door? A switchback. Oh, okay, في key. لازم يعني تخلص السالفة كلها؟ مفتاح هني somewhere اللعين اللي ذبحته كان هني مفتاح شنو مفتاح ما ادري شنو هاي اوكي وين ال items inventory كنا Diablo هني ما في مفاتيح زين character development عندي اكس بي حق شيء ما عندي attribute points ولا سبيل بوينتس كرنت اكسبيرينس ما اقدر ازيده فاهم الوضع بشوف لي اكيد لازم احصل هالمفتاح اول ولا اكثر اوكي سوبر واحد عندي ما عندي لازم ما اموت ولا كل شيء اوه طلع لي واحد ثاني اوه بس حصلت giant key حصلت potions اعتقد الشيء الاحمر اللي حصلته يعطيني بوشنز دوت دوت اوكي مو يودني انا زين احتياطا عشان لا اموت راح استخدم potion بعدين ارجع له اطق طاق لعبة تذكرني بدارك سايدرز بعد شوي ابطأ طبعا Darksiders لعبة وايد سريعة بالمقارنة بس الاتموسفير الجو وال menu screen بعد كان او الانفنتوري سكرين كان وايد دارك سايدرز اوكي خل ارجع هناك تعرف كذي وجدت المفتاح يا أخي المروح de كيف في حركه غبيه دائما اسويها انا لما اسجل فيديوهات ان بدل ما اضغط option مربع اضغط option مرتين او ال share مرتين فيتمحى الفيديو اللي احاول اسيبه فهاي غلبته قبل شوي بس اضطريت اني ارجع و اعيد اللعبه من اول عشان اقدر اتهاوش معه مره ثانيه ان شاء الله لان احنا غلبته مره اعرف شو اسوي مو بالضبط بس يعني في تشانس اكبر كيف هالمره ان شاء الله راح تكون قاضيه اخر مره كانت حدا كلوز كول كان يا انا يا هو وتقريبا يعني كان على اخر نفس بس غلبته بالموت هالمره ان شاء الله بعد تكون احسن من قبل واقدر اقلبه فانا اشوف ان التكتيك حق الرئيس انتظر تسوي هالحركه بعدين تروح وتعطيها ال attack وتركض تنطر يسوي الحركه مره ثانيه وتضربه وتركض وهكذا هو راح يكون في اربع مراحل كل مرحله راح يطيح جزء من الدرع وراح يصير اسرع بس هالحركه ما راح تتغير وكل الاربع مراحل هي نقطه الضعف اوكي بس لازم ما تكون بعيد وايد عشان لما تركض ما تخسر كل الانرجي ويمديك ان تضربه ضربه واحده هذه على الاقل طيب من بعيد اوكي ف سبي وبعدين هذي واذا عندك بعد واحده هذي اوكي فهاي اللي اشوف انه اسهل طريقه والرئيس في البدايه كان صعب ولكن الحين عقب ما تعرف شو تسوي يصير اسهل بوايد هي مساله صبر تنتظر لما تسوي الحركه و... كيف الحين هاي المرحله الاولى طير الدرع خلنا نشوف ايش بيسوي زين اوكي فهمنا انت قوي مرة الرجل مثل ما قلت لكم سوى نفس الحركه انتظروا يسويها اضربوا ما عليكم من ذي تظنون ان فيها opening ويمكن فيها opening فعلا بس انا ما احب اخاطر لان اكثر من مره يضربني فيها بدل ما انا اضربه فأنا أفضل بس أنتظره صبرا انتبه لا يطيركم بعيد بس ترى حاطبه منها هاي لأنه وايد عوض مفاداتكم اللي يبي خليه ياخذ راحته هاي كان فيها opening يعني، بس ما كان عندي الشجاعة الكافية اني اجرب حظي يعني طب بسوي الفيديو مرة واحدة لانه already غلبته ما بقدر اعيد كل دقيقة تعال يلا باقيلەش مشكلة دي لكم رجل من البداية مو من المرحلة اللي وصلتوا لها ما تعرفون اذا تموتون لازم تروحون تاخذون الاكس بي من البداية بعد فعادي يروح عليكم الاكس بي بس ال graphics وايد حلو ترى في اللعبة اعتقد ما ادري اشوفه انا احسن من احسن من دارك سولز حاليا textures اللايت ريفلكشن وهاي كلها مثلا فوق اللعبة هاي المرحلة الثانية قبل لا يروح المرحله الرابعه راح استخدم بوشن احتياط عشان ما يقتلني بضربه واحده them. وصل حد عندنا ممكن تحاولون تطيحون ضربة ثانية بس انه ما تقدر تخلص المخاطرة يعني مفتر راسكم لحين قريب منه راح يسوي الحركة يعني يرتفع شانس انه يسوي ذيك الحركة اللي اذا تروحون بعيد يسوي الحركة الثانية اللي يجيكم لونج ف لا تروحون وايد بعيد عشان ترى سواها هني بكره عندي magic بس ما ادري وينه لحظه عندي magic. لا ما عندي magic هاي كلها zero عندي spell points عشان يصير عندي magic. نهاية الجزء الأول من ليتس بلاي لورد اوف ذا فولن على ال PS 4 اوكي فخلي اخلص المقطع راح امسك المايك اذا في شيء راح اتكلم شوي بعدين اوكي ف فهني تيون عشان شنو تسوون عشان آه تخلون الاكس بي مالكم الاكس بي مالكم دائما يكون في حاله ضياع يعني ممكن ان اي وقت تموتون يروح عليكم الاكس بي الا اذا جيتوا هني آه ضربتوا التاتش باد الار 2 راح تعطيكم اتريبيوت بوينت والال 2 راح تعطيكم سبل بوينت الاتريبيوت بوينت راح يروح حق الخواص اللي عندكم السترينث والفيتاليتي السبل بوينت حق الحركات السحريه اللي عندكم كيف راح اخلي شوي في ال attribute وشوي في اه ما عندي كفايه حق سبيل بوينت اصلا في ال game الثاني كان عندي اكس بي اكثر اوكي فشلون احنا صار عندي attribute point واحد فاقدر اي اي وقت ومثلا ازيد ال power مال ال strength اوكي وهكذا ف هاي نهايه الجزء الاول like subscribe share وقولوا لنا الكومنتس عن اللعبه هل تعتقدون ان احلى من Dark Souls مو احلى من Dark Souls هل هي وايد تقلد لعبه دارك آه، سولز هل في مجال حق ال originality في الالعاب anymore ولا لا فنشوفكم في الحلقه الثانيه من Let's Play Lord of the Fallen وشكرا